саламатсыздар ма оқушылар біздің кезекті қашықтан оқыту физика сабағын жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз жетінші сынып физикасы ә, бүгінгі тақырыбымыз 38 сегізінші параграф пайдалы әрекет коэффициенті деген тақырыпқа тоқталатын боламыз жалпы тірек сөздер пайдалы әрекет коэффициенті яғни пәк дегеніміз не деген сұраққа толыққанды жауап беретін боламыз олай болса бүгінгі сабақтан сендер механиканың алтын ережесінің мәнін де ә, неде екендігін білетін боласыңдар және жай механизмдердің пәкін анықтауды үйренетін боласыңдар жалпы пәк дегеніміз не механизмдердің өздерін яғни қозғалысқа келтіретін жұмыс яғни жалпы немесе толық жұмыс делінеді яғни бұл жерде механизмдердің қажетті денелерді қозғалысқа келтіретін жұмыс бұл пайдалы деп аталады енді пәкті ашатын болсақ пәкті біз қандай әріппен белгілейміз міне осындай әріппен белгілейміз грек әріпімен бұл бұл пайдалы әрекет коэффициенті деп аталады ә, пайдалы жұмысты пайдалы жұмысты толық жұмысқа қатынасы бұл бізге пәкті береді яғни пайдалы жұмысты бөлеміз толық жұмысқа түсіндіре алдық па немесе пайдалы қуатты толық қуатқа қатынасы бізге пәкті береді неше пайыз бізге пайдалы болды деген сұраққа жауап береді деген сөз енді ә, бізде қарастыратын болсақ бұл жерде пәктің өлшем бірлігі не дейтін болсақ бұл бізде пайызбен қарастырылады яғни алдық па енді қараңыздар пайдалы жұмыс дегеніміз не толық жұмыс дегеніміз не біздің әрқашан пайдалы жұмысымыз яғни а пайдалы кіші болады а толықтан әрқашан толықтан әрқашан кіші болады яғни n пайдалы кіші болады n толықтан деп қарастырамыз себебі біз пайдалысы бізге әрқашан аз болады деген сөз ғой мысалы үлкен жұмысты аз жұмыс жасап бітіресің деген сөз қазіргі таңда жер аудару иә, үлкен үйдің барлығын жерін аудару, керек бірақ сен бір өзің емес достарыңды шақырасың нәтижесінде аз жұмыс жасайсың көп жұмысты бітіресің деген сөз бұл бізге пайдалы әрекетке береді деген сөз ал енді ә, э, интеллекттің пәкін есептейік интеллект біз өткен сабақта айтқан болатынбыз иә жалпы бұл жердегі пайдалы жұмыс бұл жүктің көтеретін жұмысы яғни міне қараңыздар а пайдалы тең mgh мынаны береді бізге ал жұмсалған яғни толық жұмыс бұл f күштің атқаратын жұмысы яғни толық жұмысты береді мына аралықты береді деген сөз нәтижесінде mgh 1 бөлінген fh 2 деп қарастырады екенбіз бұл бізде ә, ненің формуласы интеректің пәкінің формуласы ары қарай кеттік осыған байланысты бір есеп шығарып талдайсыңдар және маған жібересіңдер келесі жылжымалы шарғының пәкін есептейік дейді жылжымалы шарғы дегеніміз жылжымалы блок деген сөз яғни бұл жерде пайдалы жұмыс бұл жүкті көтергенде жасалынған жұмыс нәтижесінде mgh деген сөз міне пайдалы жұмысымыз mgh яғни мына денені көтерген кезде атқарылатын жұмыс бұл пайдалы жұмыс ал толық жұмыс дегеніміз бұл сол күштің атқаратын жұмысын ұзындығына көбейтіндісі яғни l-ға көбейтіндісі деген және жылжымалы блок білеміз бізге екі есе ұтыс береді нәтижесінде формуланы біз былай қарастырамыз mgh бөлінген 2 fh деп қарастырамыз немесе аштар қысқа түсіретін болсақ mg бөлінген 2 f деп те қарастырсақ болады бұл бізге жылжымалы блоктың пәкін береді екен немесе осыған байланысты бір есеп шығару жолын көрсетіп кетейік жарайды иә пәк берілген жылжымалы шарғы көмегімен массасы 45 килограмм жүкті 12 метр биіктікке көтереді тростың ортасына түсірілген күш шамасын анықтаңыз демек бізде пәктің формуласы mg бөлінген 2f болса көбейтеміз 100 осы жерден f табатын болсақ mg бөлінген 2 пәк 100 яғни 450 үстінде астында 2-ні көбейтеміз 50-ге и 100-ге демек мына екеуі қысқарады мына жақта не қалады 450 ньютон күш қалады екен демек күштің шамасы төрт жүз елу ньютонға тең деп екенбіз түсіндіре алдық па ары қарай кеттік ә, жылжымайтын блок яғни қозғалмайтын блок шарғы деп келеді ол кезде біз айттық ә, яғни белгілі бір биіктікке көтерген кездегі оның атқаратын жұмысының пәкі яғни нәтижесінде пәктің формуласы бізде mgh бөлінген fh болады формаланған GH бөлінген FH. Биіктіктерді қысқартып жіберсек болады, нәтижесінде формамыз деп шығады енді көлбеу жазықтың тәгін қалай есептейміз көлбеу жазықтық мынау бізде ұзындық мынау f ал мына жаққа түсірілетін салмақ яғни және оның биіктігі бар тіке болғандықтан бізде формуламыз mgh деп жатқанымыз осы мынауған тең бұл пайдалысын береді тіке шығады мен иә яғни күштен ұтамын не істейміз орналастырудан ұтамыз мына жақта орналастырудан ұтыламыз бөлеміз fl ға толық ауыстыруды толық жұмысқа көбейтінсіне көбейткен кезде бізде көлбеу жазықтықтың тәкінің формасы келіп шығады иә енді осыған байланысты бір есебіміз бар талдап шығарып көрсеңдер болады жалпы пәктің формасы мен түсінікті болды деп ойлаймын қатты бір қиын емес пайдалы жұмыстың толық жұмысқа иә пайдалы қуаттың толық қатынасы болып қарастырылған ал енді осы сабағымыз қаншалықты түсінікті болғанын пысықтау мақсатында бар болған үш есеп бердік үш есепті шығарамыз түсінбеген жеріміз болса комментарий қалдырамыз біз сіздерге көмектесетін боламыз жақсы келесі сабақта жолыққанша